dass es eigentlich nicht mehr um Fakten geht in Hochschullehre, weil die verändern sich sehr schnell. Und dass Studierende meistens lernen sollen, um wissenschaftlich zu denken und kritisch zu denken und selbst Quellen zu forschen und auch kritisch zu reflektieren auf Qualität und das auch zu diskutieren. denke, die erste wichtigste Bedingung ist, dass Studierende selbst verantwortlich sind für Lernen. Sodass also, das Lernen nicht dozentgesteuert ist, aber wirklich selbst gesteuert. Und das heißt, dass Studierende selbst auch Autonomie haben sollen, denke ich, um das Lernen auch selbst zu steuern. Dass ähm, Studierende ähm, unterschiedlich reagieren auf, auf ähm, verschiedene Lernformen, dass wir das auch in unserer Lernveranstaltung insofern berücksichtigt haben, als dass wir die Probleme, die wir kreiert hatten, ähm, unterschiedlich strukturiert hatten. Wir hatten natürlich ein großes Learning Outcome äh, im Kopf und das ist, dass ähm, Studierende wirklich wissenschaftlich arbeiten lernen sollen. So, die sollen nicht nur ähm, Fakten, an Fakten arbeiten, nicht nur Fakten studieren, aber die sollen, wir sollen wirklich selbst an Problemen arbeiten, Literatur äh, eh, suchen zu diesen Problemen, ähm, diese Literatur kritisch lesen. Wir haben an zehn Problemen gearbeitet und zehn Probleme mit unterschiedliche Themen, die miteinander verbunden waren. Wir sind immer angefangen mit einer Vorbesprechung. Dann haben wir ein Problem präsentiert. Studenten haben darüber gebrainstormt in einer Gruppe und dann selbst die Lernziele definiert. Nach dem Definieren von Lernzielen in die Gruppe sind Studierende selbstständig am Arbeit gegangen heb die Literatur geforscht dazu, Literatur zusammengefasst und een Synthese darüber geschrieben, waarin man die Literatur miteinander verbindet en ook kritisch anschaut, ob diese Literatur Qualität hat, ob es generalisierbar is, was man nog voor offene Fragen hat. Nach dieser Woche ist man zurückgekommen, haben wir über das Problem wieder eine Nachbesprechung gehabt. In dieser Nachbesprechung haben alle Studierenden haben präsentiert, was die gefunden haben. Man hat es miteinander verbunden, Studierende haben einander auch Fragen gestellt und am Ende haben wir versucht, das Problem eigentlich weiter zu beantworten anhand von dieser Literatur und auch weitere Fragen zu definieren. Weil es eine sehr aktive Rolle für Studierende gibt, aber auch weil Forschung zeigt, dass Personen, die mit so einem PBL-Format lernen, dass, die, dass das Wissen sehr viel länger äh, behalten bleibt. Das ist total anders als schnell vor einer Prüfung lernen und den nächsten Tag bereits wieder vergessen äh, sein. Und auch, was man sieht, dass Transfer of Learning viel besser ist, dass wenn man auf so eine Weise lernt, Probleme zu lösen, dass man dann auch neue Probleme viel besser lösen kann, auch in Berufspraxis. Ich denke, es hat sehr viel einfach mit der Praxis eigentlich zu tun. Wenn man draußen in der Arbeitswelt ist, hat man ja immer irgendein Problem und verschiedene Leute und man muss das besprechen. Studierende, die ähm, Entwicklungspsychologie studieren werden, mit größter Wahrscheinlichkeit ähm, als Erziehungsberaterin oder als Schulpsychologe eben auch arbeiten. Und da haben wir versucht, ein, ein Seminar ähm, zu kreieren, das eben auch eine, eine große Praxisrelevanz hat. Ja, ich denke, dass die Studierenden sehr gut mitgearbeitet haben. Ähm, Studierende haben bereits vorher gehört, dass es ein Problem-Based Learning-Format sein würde. Die haben sich auch darauf vorbereitet, aber natürlich, wenn man dann in Realität dass damit anfängt, ist es am Anfang ein bisschen schwierig. Man muss sich daran gewöhnen. Das hat einige Wochen gedauert. Wir haben auch Zeit dafür geplant. Wir haben das auch vorher besprochen, von das, das kommt nicht gleich. Aber wir haben gesehen, dass das jede Woche besser gegangen ist. Und die Qualität ist echt immer besser geworden von der Diskussion, auch von was Studierende selbst vorbereitet haben. Zu Beginn ist man etwas verloren, weil ein Schritt, der dazugehört, ist natürlich ähm, die Literatursuche. Und die Literatursuche basiert auf den aufgestellten Lernzielen. Und wenn die Lernziele, Lernziele im Unterricht nicht gut formuliert werden, dann wird es sehr schwierig, passende Literatur zu suchen. Und da geht extrem viel Zeit verloren. Aber im Laufe des Seminars hat man sich wirklich verbessert und da ist sicher auch etwas, was ich für mich persönlich lernen konnte. Ich denke, die Literaturrecherche und das ähm, vertiefte Auseinandersetzen mit einem, einem Thema, einem selbst definierten Thema, ist sicher e-, etwas, das man aus diesem Seminar jetzt mitnimmt, was in anderen Seminaren, wo viel mehr vorgegeben ist, wo man weniger mitnimmt. Dass man eben viel miteinander sprechen kann, dass man die eigenen Interessen vertiefen kann. Man kann sich das Lernziel aussuchen, das man bearbeiten möchte. Und es ist auch schön, dass man in eine Synthese die eigenen Gedanken einbringen kann, was manchmal in der Uni nicht so zum Tragen kommt, also im Psychologiestudium, dass man selber denken kann und selber die Sachen hinterfragen kann die, die Studierenden in so aktiven Rollen zu sehen, das war, das war eine sehr positive Erfahrung. Ähm, und auch ihre Entwicklung zu beobachten über das Semester hinweg, ähm, wenn sie am Anfang noch mehr Schwierigkeiten hatten, zwischen ähm, Zusammenfassung und Synthese zu differenzieren ähm, und mit, an, mit unserem Feedback zusammen ähm, ihre Entwicklung zu beobachten über das Semester war, war sehr war eine schöne Erfahrung. Zum einen der Austausch mit den Studenten, also dass wir ähm, von Beginn an eigentlich ähm, nachgefragt haben, wie es ihnen mit der Methode geht, dass ja auch etwas Neues war ähm, und dass wir ihre ähm, Rückmeldungen auch ernst genommen haben, dass wir da eine gewisse Flexibilität auch an den Tag gelegt haben und ähm, gewisse Anpassungen dann gemacht haben. Etwas Zweites war sicher auch der Austausch. Ähm, zwischen uns, dass, dass, dass wir ähm, nach den Veranstaltungen jeweils kurz darüber gesprochen haben und uns selber eben auch reflektiert haben, ähm, was unsere Funktion und unsere Aufgabe ist. Zu versuchen, mehr Student gesteuert zu arbeiten, so als Dozent vielleicht einen Schritt zurück zu tun und Studenten selbst Wissen und Fragen generieren zu lassen, selbst auch natürlich Ziele generieren zu lassen, woran die arbeiten wollen. Und ich denke selbst auch, dass von zehn Studierenden, dass viel mehr Wissen und auch viel mehr Fragen kommen kann als von einem Dozent.